пришел дать эту песню Я пришел дать эту песню Я пришел дать эту песню Я Чандрам, Рамбра, Чандрам, Чандрам, Бендрам. Чандрам, Рамбра, Чандрам, Чандрам, Бендрам. Я пришел дать эту песню из мира грез. Я пришел дать эту песню из хрустальных слез. Я пришел дать эту песню Для любви Я пришел дать эту Chandram, Chandram, chandra Oh, oh, oh, oh. oh, oh.